ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් රාජධානි අතර උපායමාර්ගික සංවාදය අද ආරම්භවීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් රාජධානි අතර රාජතාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කර වසර හැත්ත පහක් සපිරීමට සමගාමීවයි මෙම සංවාදය පැවැත්වෙන්නේ. මෙම සංවාදය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් මෙරට විදේශ කටයුතු ලේකම් අරුණි විජේවර්ධන සහභාගවීමට නියමිත බවයි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ. එමෙන්ම මෙම සංවාදයට එක්සත් රාජධානයේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඇන් මාරි ට්‍රෙවලියන් සහ සහ ලණ්ඩනයේ විදේශ පොදුරාජ මණ්ඩලිය හා සංවර්ධන කාර්යාලයේ නිත්‍ය උපලේකම් ශ්‍රීමත් පිලිප් බාටද සහභාගිවීමට නියමිතයි. දෙරට අතර පවතිනා බහුවිධ සබඳතා පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට මෙම සංවාදය හරහා අවස්ථාව හිමිවන බවයි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ. මෙම සංවාදයට සමගාමීව පොදුරාජ මණ්ඩලයේ සහකාර මහලේකම් මහාචාර්ය ලුවිස් ජී ෆ්‍රැන්චෙස්කි සමග දීපර්ශය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිතයි. එමෙන්ම සර්වපාක්ෂික පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම මේ සාමාජිකයන් සමගද විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙන බවයි විදේශකටයුතු අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්පුව දැනගණ්ඩ සියත නිවස් YouTube චැනල් එක අදම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.